Alright you guys, uh, good morning, good morning At andito tayo sa City of Winnipeg Dito tayo sa garahe At uh, nagplaplano na naman kami ng pamilya na Since day off kung ano na naman Nakita nyo naman sa previous video natin Kung saan saan lupalop na naman tayo nakarating sa US Pag uwi, eh, alam nyo na Para sa pamilya uh, Balak namin napunta Tinkertown dito sa Manitoba May pasyal yung mga bata uh, sinusulit lang namin ito since uh, summer na o summer pa uh, para makalabas-labas at of course kasama natin ng gang okay kompleto na ba yan? Mm. Ah, Tia Papaw. Look, Princess. Oh, pangit na naman. Ati Sinel. Princess. Oh, it's Clark. Na nakasibangot ulit. At it's Bucky. Oh, Yeah, yate. Princess. Ate Princess. Okay. Let's, Let's roll. Ah, saan ba ang plano natin ngayon na uh, mame? Doon sa amusement park. Amusement. Ay, ay, ay, medyo maganda-gandang uh, ah, datingan ni mami, oh. Bira lang tayo mapag ah. Mukhang ang laki ng pinayat natin, mame. Yung timbang na bang nawala sa atin mula nung nagsimula tayong magjeta. 18. 18 kg, guys. 3 months pa lang, ha. Ah naka 18 cages nang natanggal si mami ako naman at kasi nahuli ako 2 months check ko yun doon oh. atrasan mo lang Pai, Pao, na-check nyo kailangan ko ng maraming nag-check din oh. although na-check ko naman 2 months pa lang natibag, nabawasan na rin ako ng 8 kg okay. 8 kilo hindi na masama kasi dati ang aking timbang is uh, ah, 88 ah, ngayon uh, 80 na lang sakto sabi ni Doc 80 daw pero gusto bang bawas ng 5 kilo 75 kilos sa taas natin na 5'9 tapos ang edad natin 40 uh, ah, minsan nagbubot-bot na rin ako para sa ganun medyo lumobo yung, yung ano ba yung braso pangit na naman kasi kapag payat ka tapos walang laman yung ano yung uh, ah, bro, mga braso yan yun yung maganda but anyway mga kaibigan ha kasama na naman kayo ng gang kasama kayo ng pamilya alam niyo all, all the time si mami yung uh, uh, ating ano ating uh, driver yun mami pa sila nga po yung dito party mo naman nakabukas ay kay Clark ano naman thank you guys bumaba lang kami kasi dadampot lang kami ng konting uh, ang mababaon o makakain pagka ano pagdating namin doon sa ano sa doon sa park pagkatapos sa amusement park siyempre hindi mo pwedeng kumain doon kaya dito bibili kami good job si mami malaki ang nabawas ni mami sa timbang oh, model natin si mami no rice daw si mami no rice 3 months nang no rice si mami ako 2 months no rice pa lang tagan lang natin ng konti tapos nakabili tayo ng konting pandagdag soft drinks ng mga bata at konting chicheria yan guys, tas dire-diretso na tayo. Woo! Sana hindi umulan mga lude. Ayan. Ilagay mo dyan yun, oh, kasi wala na pa. Abutin mo na lang dyan, Nak. Ah, dyan, kasi okay. meron dyan, eh. Panawala dyan, Han. Doon yan, inumin, doon. Adyo, guys. Let's go! Alright you guys, nandito na tayo sa Tingkol Town Hindi ko alam kung makakapasok Hindi nakakampun eh May magandang view ko rito Ayan, nakita Tinker Town guys. Marami pa rin. Nagaan tayong malamang. Di doon, doon, doon. Ha? Doon ba? Oo, ah, doon ang entrance dati. You did? I remember this? Jeez. Ano ba? It's Diba? Balik na lang tayo. Balik tayo. flow parking. Dito dati, di ba Han? Oo. Oh. Pero ayaw mo na. Balik na lang tayo doon. Tinker Town! We arrive in Tinker Town. Sarado. Doon Han, tignan natin. Kasi nang ano eh. Pag overflow pala, pag maraming ano. Basta maraming... Mm. The real Tinker Town is like there's... Wait. Like this... Ayun, meron din ang ganun lights oh. No. Yes, we already here in Tinkered Sound. What you thinking? What do you think, Largy? How about you, uh, Bucky? Everything okay? Perfect. That's sa akin, Bucky. Marami pa rin nagka-park, oh. May mga rides pa sa taas, oh. Ayan, sa mga taas. Oh. Ano problema yung ambon-ambon sa Hindi ko pwede tayong, di ba kumain tayo nung nakaroon dito, Han? Oo, mga dapat kumain tayo dyan. Oo. Hindi nga ako nagdala ng ano, ng... Hindi, sa kotse ka mo tayo kumain. Hindi, Hindi may... oh, meron Basta hindi ako tayong... nagdala ng umuwi ano. pagka sa kain, umulis. No? Hindi ako nagdala ano ng stroller. Oh, hindi, kailangan pa ba natin si bagay mag-stroller? Hindi na yata. Lagayan ng ano, ng... Pagkain. Maybe, oh, okay. Oh, snacks lang. Pa, oh, Tinker Sound! Yay! Ang Marami talaga. Siyempre ngayon lang. Katulad din natin na ano, family, family, family. Kapatid niya mga kapatid niya. Oo, uh, ah, forma. Formang dalaga tayo naka. ka. dalaga tayo. Ang ulan. Eh, yan talaga. Ayun ah, mga datingan ah. Bakit tayo mabuksan? At so guys, nandito na tayo sa Tinker Town at uh, kahit na marami pang uh, or I mean, I mean is, kahit na naambon-ambon eh marami pang mga taong gustong sumakay sa ride sana mamay mawala rin ito kasi ang plano namin ah uh, pag uh, matapos kami dito sa Tinker Town eh pupunta kami sa ano sa swimming pool yun it's a family time again it's family with lakay okay hanggang dyan yung ano sombrero ng ano Sa hanggang dyan yung sombrero ni ano ni ni Bake Wait lang, umambon. Let's go, let's go. Later na lang. Hanggang bilangin ng mga bata. One, two, three si Mami, four si Clark, five si Ate Sinel, at six si Ate Paypay. Ito, pwede sila. Let's go, let's go. Hold to your mom. Hold to your mom. Everything okay? Can you just leave your toy there so that you will not lose? Leave it to mom. Your toy. Give it to mom. Okay, everything okay? O tara na han. Ha? There's no six, there's only five. It's my children is only five? One, two, three, four, five. <laughs> Ay, mukhang, mukhang uh, pormahan tayo ah. Magandang datingan ah. Ang okay tayo ah. Ay, si Bakay, hawakan ko. Pagdating, pagtapon, pagalis na walang tuldok-tuldok na mukha. Mm. It's okay, ang importante ay eh, ang mahalaga. Guys ha, ah, tinker town tayo, tinker town ha. Ah. Family time ulit, family time with Lakay. Clark, go! Pai, si Clark, baka mawala si Clark ha. Ah. Hawakan mo nga, hawakan mo na lang yan si Bakay. Tawakan ko si Clark. I will, I will hold your hand. Ayusin mo yun na, ah, Clark. I'm so cold. I know. I know that everything is cold right now. Kaya ayusin mo nga yan. <laughs> you have to fix up yourself. Alright guys ha. Ah. Kaya picture picture. Asan ba yung mga camera na pang picture dito pa lang? Magsimula na tayo magpicture. Tatatakan pa kasi yata yung kamay. Ano? Remove your damit. Tataktakan pa yung mga kamay. Putting your bag. Pulutin mo yung ano niya, ilagay mo sa bag. Kasi mo, Maki! Pam! Let's go now! okay. So when we wanna go out and come back, is that okay? Yeah, you can ask for a hand handstand at the gate there. Okay, perfectly. Get your things here. Mommy, I want to go to the place. I'm cool. Oh, we gotta exit through. Is this the entrance? Okay. Yeah. Yeah, 6 p or uh, 7 people in total. Gina. Wala nang ano, tatak-tatak. Mamaya paglalabas. Okay. Kaisa. Tumumasagasaan yung kap diyan ka makihawak ka, sa kanila. Ah, let's go, let's go. Let's go. Ang train. Train train ng mga bata. Paano yan? Kung napipila lang tayo? Ha? Pipila tayo tapos oh. papapasukin na tayo? Oo, nandito na tayo sa loob eh. Dahan-dahan. Ano bang, wala na. na nakabayad na tayo eh. Ay, nakaano na tayo Ano, saan tayo? Papicture muna. O, unahin natin train station. Guys, train station. Dito muna train station. Train station muna tayong lahat. Sabay magpa-picture tayo rito. Train station. Line, line. All in line. Wait, wait, hold, wait, good, mami. Tanggalin mo kaya yung ano niya, bag niya. Tanggalin mo na yung backpack na. Oo. Backpack. Hayaan mo lang siya dyan. Nakikita naman natin. Uh, come now, Clark, come. Ayun, ipasok mo maigi sa katawan mo. Baka mami mawala eh. Ano ba yun naman? Mga juices, kung gusto nilang mag-juice. Juice? yeah, juice. Yes, a lot of juices there. Okay game Fix it properly to yourselves Juices An bukas yan oh ah, Grabe naman niya, wala, ta wala tayong pera May pizza dito May pizza rin dyan Say hi! <laughs> Ayun, mukhang maganda. Nakano ka? Oh yeah, ka-live. Live. Live, live, live, live. Hindi mo maano ah, ba't ginaganyan mo? Marami, marami. Mga bata. Ah, sige, sakay na. Kami ni Clark. Sinel, Nel, you're... Sa baya, dyan ka na sa kita papaw. Da, da na dyan. Wala mag-isa? Yun naman ang problema. Dapat tinawagan natin ng boyfriend. Where's that? <laughs> Kalmante. Alright you guys, train tayo ngayon, train. Nasa train tayo mula doon sa dulo. Ano hanggang doon sa... Oo nga, eh, ito train naman, roads natin dito. Wala natin ito trains. <laughs> train, hanggang doon sa harapan. Marami yan. Doon. Hello, si hi Pao. Dapat doon kay Pai Pai. Oh, Pai Pai, papapicture ka dyan sa harapan, sa likod. Para sa gana ay harapan. Andi pa tayo na. Oh. It's gonna be fun na naman ito. It's gonna be fun and it's gonna be bumpy ride. Okay, say! Wow! Say hi to the camera! Hi! Alright you guys uh, Location is Tinker uh, Town here in Mordok Manitoba Sa mga taga Manitoba Eh Pumunta na kayo dito Pasyal kayo ng padali Dali nyo family nyo Meron pa yung ano Giraffe Sa big giraffe o oh, meron, pwede silang kumain dito. Maraming kumain, nagkakainan. It's tunnel. There's a tunnel coming up. Okay. Tunnel, tunnel. Yep, tunnel is coming up. han. Next time, palilipad lashes ko dyan. Eh, hawakan mo. Hawakan mo yung lashes? Oo. Oh. Hawakan nyo yung lashes nyo. Ay! Hawakan nyo yung lashes nyo. lashes mo, Oo, ah. ¡Mundo! getting wet, it's okay lang. Ah, bigan, tapos tayo dito sa train at puntan natin yung susunod na rides. So guys, ang susunod nating rides is horse. Horsey horsey. Ano? Alalayan, hawakan lang. Kahit tumayo lang naman kayo dyan, ha? Ah, hawakan lang kayo ng ano. Hawakan niyo lang yung mga kapatid niyo. Horsey horsey si Jorge. Jorge, Jorge. Okay. Jorge, Jorge. O, oh, pwedeng tumayo lang. Umawak lang kayo. Like, come here. Like, ano na, si Sinela tsaka ano, tapos magpicture dito. Here, come here. Sinela, halika na. Dito, here na. Hold properly ah. Papaw, hold properly with pipe ano ha. Ah. Guys, horsey-horsey tayo, horsey-horsey. Ang next para sa mga bata. so guys, dito tayo sa Toy Town. Toy Town naman to, eh mukhang sila. Ano? Saan kayo? Saan kayo dyan? Papaw. Ano yan? All games, $3 dollars each play or... Ah, only cash? Only cash? Okay. Oh, ATM machine. Oh, I don't know. Naranasan ko yung gusto mo ganyang premyo. Ewan ko. Tanong nyo kay mami kung may dala siyang cash. Itangin nyo muna. Papalitan na lang mamaya. Nil! Nil! Don't touch those. Those are for sale. Never Mamaya, pagdating ni mami, doon. Wag na. Wag na? Bakit na mga premyo? Wala ko malalaking teddy bear. Wala, malilit lang na teddy bear dyan. Eh. Malilit lang na teddy bear. Diyan na si ano si Clark at saka ano. Baki. Oh, maya maya pagkatapos dito. You wanna go then to? Pa pumila ka na diyan. Just for the kids. Just for the kids. Just for the kids. Ikaw, Nel, alam mo si Mama? Oh. Ah, ah, it's only for the small kids? Okay. Careful, careful. Careful, careful. A ah, picture mo. Hi, Clara, baby. Picture mo. Hi. Say hi to the camera. Hi. Tuwan-tuwa. Look at the camera, baby. Alright you guys, next ride is, what is the name of this ride? Ha? Camileo. Camileo? Okay, Camileo daw. Camileo daw. Nak, dito tayo. Since tapos na yung dalawa, yan, yan na tayo. Picturean nyo kami ah! Baka kamaigi, baka mamay malaglag to. Si, si, si, di. Picture ka video guys napagod ako doon sa ano sa paikot-ikot na yon ay ah, ito naman si Baki hold properly bebe Picture nyo si, si Baki hold properly oh that was fun oh you going up? yeah oh gustong gusto niya yung mga rides Clark, ay bagay, hold, hold! Hold, hold, do. You got it out. He's flying now, he's flying. Are you flying? Are you, flying? flying? Picture nyo din nasa taas yan ah. Are you guys flying? Hold! Properly! Hold, hold! Hold properly, Bob! Mga kaibigan, mga bata lang. <laughs> Hold! Hold your ano. Hold ka. Anchor and that Oh, it's a bigger one? Oh no, it's just I have to balance out the ride. Okay, sige. Sorry. Dito dito sa kabila. Kukunin mo yung kapatid mo para mabala daw. Nel, sakay na rito. Okay. Another ride. So what do you call this? Barrel of manke. Ay, ito na. Dito tayo lahat. Balance na, gawin. Para mabal. Para nga mag-balance sila. Ang dumi naman dito. Nel, are you okay there? Are you sure? Yeah. Okay. Hi, yung lapitan mo si ano ha? Ah. Bakit di ba naman marunong mawak yon? Okay. Kailangan. Picture, picture. Ilaks ang lakon nito. Hindi, tatali lang to. Hindi man nilalak to. Ay, nakatali lang pala to. Ah, dito. Tapos anong horse ba yan? Zebra. Zebra. Zebra. Is that zebra? Okay. Ah, Alright, dito tayo guys. Another. umiikot na, umiikot na nga. Oh. Ay, pa ba yan? Oo. Oh. Oh. Paikot-ikot tayo dito. Pa-ex to. Makakailan naman. Kaya nga eh. Kaya kailangan umano ka dito. Let's go! Okay! nakakilo na mapag-spin? Oo, oh, unang spin. ayaw mo na lang silang nag spin sa kanila. Sari-sarili nilang buhay yan eh. Okay! Ay! Si Baki ha! Oh, baby! Papa daw. It's so fun, that's It's so fun! Jeez! Ini-spin daw. Ah, oh, may spinin. Ay, nag-i-spin ang sarili pala. Oh, ah! mahihilo ka pag ini-spin mo bring okay Nel? make sure your everything okay Marami pa tayong rides na pupuntahan. Yeah, we will go there. Eh, Isa din yung roller coaster na din nawala hikaw ni mommy. Rides na mga bata. Tapasama rin ang matatanda. Okay. Say hi to camera. Hi. Uh, I think you, I'm taking one car. Let's go to the I'm taking one car. Say hi. Hi. <laughs> Maximum two people pala. Can I by myself? No, you go with... You're next? Okay, everything okay? Okay, everything okay. Share to camera. <laughs> Nagkayo yung mga bata sa camera. Ano ba dito? You must be 40 tall or accompanied by an adult. Sabi niya. Turay. Perfect. Must be 40 inches. Or drive under. Ayan, dami yung mga ano. Oh, ang it's a pumpy. It's very bumpy. Bumpy, bumpy. Alright yo guys, nandito tayo sa what do you call this? Caterpillar is what they call it. At syempre yung mga bata, yung ano. Hey! Lord, hold properly ha. With BB bro, nilak mo ba han? Nilak mo ba siya? Nakalak? Okay. Say hi, Nini, do not stand. Do not stand. Look. ito gonna hit something hey mami picture ko na bago kay Groba nakakasuka oo sobra so scary I thought I'm gonna hit somebody something yeah ah pagkatapos nito kain muna kain kain Whew. alright you guys Kain mo tayo, dinner. Ah, ano? Tanghalian, tanghalian muna. It is scary. Ano lang, Nel? Tabi ka na. Ah, tabi ka na lang. Ano mga pagkain natin? Meron tayong rice, pizza, manok, baboy, manok. O yan. Eh, kumpleto, gulay doon si mami. Okay, mag-pray muna tayo. Bagong lahat, pray muna. Asya. Wait. Makan. O sige, picture muna kay mami. Isang picture muna kay mami. Paki. Look, mami. Alright, pray muna tayo, pray. Hindi ka nasusuka? Hindi ba kay Baki? Sige, mag-pray muna. Pray, okay. Father, Son, Holy Spirit, Amen. Lord, thank you for the food we eat today. Bless this food in Jesus' name, Amen. Okay. Iwan mo na ako ng ano, Sige, bigyan nyo na. Kumuha na kayo ng plato. Maghugas na lang ng kamay. May... Si Ray! Adyo guys, tapos na tayong kumain. At ito, tuloy-tuloy yung rides natin. Sama natin yung mga bata. Uh, hopefully, hindi tayo mapasigaw dito sa susunod na rides natin. Okay. Oh, wow. Maraming pila-pila lang. Pila-pila. Doka, doka. Pila-pila. Ang dalawa, alam doon. At hindi sila sumama kakakain lang. Kasi sabi ni ni Clark, takot daw siya. Alright, let's go! Woohoo! Let's go, eh! Mommy, let's go to the edge. Yeah, its edge is fine, right? Sunod, yan doon. Gunslinger, andun. Ay, sumama daw. Bilisan mo, Paul. A gunslinger. Sinabi ka siya, roller? Paul! Video mo! Good. Okay, hold properly, okay? pa rin pa tong sombrero natin. Ay, ito yung mga gagawa dyan. Ito pati lashes. Pirates of the Caribbean yata itong datingan Okay Let's go Ang isa dyan ah Ready? let's go guys, next ride natin is the Gunslinger. That's what it is. That's what they called since uh, sila doon napagod na. Nasusuka daw. Hindi nila halos kaya yung rides. Kaya naman susunod kami dito. Picturean ko ba kayo pa? Oo, oh, oo. Oh. Still on? Okay, let's go. Okay, okay, there's a lot, there's a lot more there. Doon dito na. Doon sa kabila dito. You want here? Oh, in the front there? Okay, I'm here. Okay. Kadena. Baka maiihi ako dito. There is a seatbelt, Nel. Gapot your seatbelt on. Oh, in the other side there? Hintay sa kabila Nel para magbalanse. Para balance daw. Where here? There. Diyan ka. Huwag ka ta ha. Okay. Alright you guys. Taka safety na buckle up nasa gunslinger naman tayo ngayon gunslinger yeah! A gunslinger mananawa tayo sa rides dito wasn't that bad it does not that bad. Okay, let's go. Hold tight, Nila, hold tight. Hold tight. yan guys saglitan lang din naman okay tanggalin natin yung mga katikadena dito okay that's gonna be it alright exit here Everything okay? ride namin kasi dalawa na lang kami ni Ate Sinel is the paratroopers kasi namin lahat itong rides na to para ma-enjoy natin kasi yung sila mami wala na pagod na nasusuka na pati oh, wow <laughs> wala nakakatakot ha oh, <laughs> Okay. For next, are you ready? Yeah. All right. He's ready. Let's go. Sige, doon ka sa bandaron na. Sige, I'll hold it. Got it? gonna be okay oh ang tawag niyan para troopers so tapos na ito ewan eh, ko oh, gusto pa niyang mag rides after this what do you want this one here oh this one Thank you guys Andito na tayo sa taas I saw them. They're not gonna come because they they are tired, I guess. And they are afraid. Taas mga kaibigan, mataas na tayo. Okay lang mababa tayo nandiyan dyan. Bring you okay there? Say hi to camera. Hi. <laughs> They are not scared. Are you scared now? Look at the camera. Are you scared? No, you're not. What's happening? The shoes? Yeah. Hmm, nagkakalaglagang pati sapatos. They don't know. Yeah, everything is getting full. Sit tight. Don't worry, you guys. This will be very fast. Pag ano kanila, make sure you're going to na. Ano? Hold properly. Right, let's go. Oh, it's Bucky. How's Bucky going? Oh. Oh wow. Visit bus! It is high! Oh! idol halos halos manginig na yung balat ko nanghina ako <laughs> ah, you're gonna be happy nasuka tuloy ako nasusuka tuloy ako tindi na na you're not ah. ah. alright go na ah. halos You got Sombrero ko natanggal. Halos, halos hindi ako makagula pa eh. Yung tuhod ko na. Pati tuhod. I'm going to do the last ride. There's one last ride. She's... Kumukulo na ba dyan Si, one last ride. Si Sinil daw gagawa yung ride na yan. Ayoko na rin. Kumukulo na dyan mo? Oo. Patatay na pati. okay, <laughs> let's go dahil let's go. Pumila na muna. Teka, teka na yan. Let's go, let's go one, one last rides na to Hi guys! So yun, kami nang mag-intro, mag-outro sa vlog ng aking tatay. Kami ay pauwi na right now. Oy, shoutout nyo na yung mga dapat yung shoutout. Shoutout shoutout sa Young Lovers. No, sh <laughs> shoutout sa ano, sa GC namin. Anong pangalan? Philo Friends. Shoutout sa Philo Friends. Next Hindi naman alam yung vlog ni Papa. Shoutout sa si Philo's Vibes. Mga Oh, ang vlog ni Papa nyo. Guys. Ito, sa sombrero. Hi, guys. Natapos na yung rides natin. Halos masuka-suka ako. Oh, yung mga bata, ang lakas ng energy. But anyway, uh, pamilya time. Uh, at nag-enjoy sila. Uh, dito lang to sa Manitoba. Nakapamasyal naman. Remember, remember yeah, the time? When you, the time. At nakita mo naman yung pamilya natin. Ito malakas energy atin namin. But she is the one who uh, who finish the ano rides. No. Yeah. Okay, so maraming salamat guys no sa panonood uh, ninyo at uh, pauwi na kami. Nag-enjoy yung mga bata. Oh. Shout out niyo na yung mga dapat i shout out. Okay, game. Shout <laughs> Shoutout. shoutout. Shoutout sayangs. Okay, shout out sa papaw. Shout out sa kanya. oh, out sa kanya. Yung dalawa. Oke, okay, Mame, Osopano, bye-bye. Lakai Pinoy Tracker